Bueno, llevo eh, aquí en San Sebastián, llevo 19 años viviendo y la verdad que es una ciudad preciosa, Donosti, y me encanta, o sea, hago, me animé a hacer deporte, tengo unas cuantas amigas y me, me, animaron a las mañanas porque me gusta a la primera hora de la mañana, me levanto a las 7 de la mañana y luego pues vengo a hacer spinning, que es lo que me encanta, es un chute de energía y nada, después que termino la clase pues me voy ya a casa y ya a trabajar y a hacer cosas del día. Psicológicamente para mí es como para la cabeza muy importante, o sea, hacer deporte, eh, como decir, yo digo, gano sin psicólogo, no necesito psicólogo, porque es, o sea, hacer, eh, hacer spinning, o sea, es, uff, dejo todo, dejo todo lo malo, lo dejo en la bici subida, ¿no? pues conoces gente, ¿no? O sea, tengo un montón de, ya tengo una pequeña cuadrilla que nos, a la mañana, pues estamos, llegamos al gimnasio ahí media dormidas a las 7 y media de la mañana y ya ahí nos animamos, venga, venga, venga, vamos, vamos, que ya hoy es miércoles, que ya esto, venga, vamos a empezar. Y ya está, y luego ya a la hora de terminar todas nos animamos, venga, que sí, que ya, que ya lo hemos acabado. O sea, y para mí es muy importante, el gimnasio. Cuando nadie te animas a la mañana, anímate tú misma. En Mugi Munduang.